volem eh, assolir les condicions en calçada amb tota seguretat no? perquè les bicicletes puguin augmentar a la nostra ciutat i fer-ho de forma segura i sense, i sense interferir amb altres, eh, amb altres modes de, de transport no? i el seu espai precisament és guanyar lloc a, a la calçada.